Episode 3 drama High Class mulai membongkar sedikit demi sedikit kebohongan dan rahasia di antara semua orang. Perlahan-lahan Song Yeowol mulai menemukan kepingan-kepingan dari teka-teki yang terjadi terkait kematian suaminya. Song Yeowol juga telah mengetahui keterkaitan antara Cha Doyang dengan suaminya An Ji Yang. Ternyata Cha Doyang pernah menjadi model di perusahaan An Ji Yang saat ia menjabat sebagai direktur independen. Setelah menemukan fakta tersebut, Song Yeowol kembali bertanya-tanya tentang jabatan suaminya itu. Karena selama ini Song Yeowol tidak mengetahui jika suaminya adalah direktur independen. Berkaca dari hal ini, sepertinya Song Yeowol sama sekali tidak mengetahui apa-apa tentang suaminya. Bahkan sepertinya suaminya merahasiakan banyak hal kepada Song Yeowol. Selain itu ada sesuatu yang sangat menarik di episode 3 drama High Class terkait dengan Nayon ibu dari Jae-in. Sebenarnya hal ini tidak terlalu mengejutkan karena dari episode 2 sebelumnya Nayon sudah terlihat sedikit mencurigakan. Namun pada episode 3 ini, Nayon benar-benar bersikap sangat aneh seolah-olah mengetahui sebuah rahasia. Menurut drama update Nayon sepertinya memiliki hubungan dekat suami Song Yeowol. Hal ini bisa terlihat dari ekspresi Nayon saat memandangi foto keluarga Song Yeowol. Bahkan Nayon menjatuhkan foto keluarga tersebut ketika Song Wol memanggilnya. Menurut drama update Nayon sengaja menjatuhkan foto tersebut karena sebuah alasan. Apakah mungkin Nayon adalah selingkuhan dari Anji Yang, atau apakah mungkin ternyata Song Wol yang justru sebenarnya adalah selingkuhan Anji Yang? Melihat umur dari Jae-in dan Yi Chan yang sama dan berada di kelas yang sama, sangat sulit untuk mengetahui siapa istri pertama dan yang mana merupakan selingkuhan. Namun mengingat Song Yeowol yang tidak mengetahui apa-apa terkait Anji Yang, drama update berpikir jika mungkin Song Yeowol yang merupakan selingkuhan. Atau mungkin saja sebenarnya Nayon hamil di luar nikah, namun Anji Yang tak bisa bertanggung jawab karena sudah terlanjur menikah dengan Song Yeowol. Atau mungkin saja Anji Yang menikahi dua wanita secara bersamaan. Hal ini sangat rumit dan masih sulit untuk ditebak. Yang pasti saat ini drama High Class meninggalkan tiga orang yang cukup mencurigakan. Yaitu Nayon, Nam Jisun, dan satu lagi wanita yang menjadi ketua di sekolah internasional di Pulau Jeju. Cado yang tak bisa dicurigai lebih lanjut, karena keluarganya sendiri hancur berantakan setelah suaminya ketahuan menyewa pelacur dan ditahan polisi. Sementara rahasia perselingkuhan Cha Do Yang dengan Koki Jung telah diketahui oleh Song Yo Wol. Jadi tak ada alasan untuk mencurigai yang lagi, selain mungkin dia mengetahui sebuah rahasia terkait Anji Yang. Drama High Class pada dua episode awalnya terlihat biasa-biasa saja dan seperti pada drama misteri biasanya. Namun memasuki episode tiga ini, drama High Class menampilkan sebuah misteri yang di luar dugaan terkait hubungan antara Song Yeowol, Na Yeon, Nam Ji Sun dan An Ji Yang. Terlebih karakter Nam Jisun sampai saat ini masih menyimpan misteri dan belum bisa ditebak.